Ну что, какие впечатления? Что-то щелкнуло, ну и выровнялось. Ну и ощущение а, сейчас такие легкости и невесомости в голове. Спасибо большое.